pegar, jak vem, que chamou, é муносибати ҳаштодушашумин солгарди зодрӯзи мубораки мавлонозири мо самимона шодбош мегӯем бигзор дар хонадони ҳар яки шумо ҳамеша сулҳу оромӣ ва дасти мубораки волоҳазрат ҳамеша соябони сари шумо бошад ва дӯстони азиз мо суханро дароз намекунем навбатро ба созу навои мусиқӣ медиҳем инҷо амагон овози дилошуби бародари мо бахтоварҷонро шунида навас доранд ва ман ба хотири ساختار گفتنی هم آواز تو رو زی صد جهان بشنوند با گوش دل و با گوش جان بشنوند آواز تو گرز بین گوها آید من ساز تو را زی بلبلان بشنوم مرمت